estás-me a filmar, oh valha Deus. Já não sei conduzir este carro. Aliás, teste conduzir este carro. Verdade. Ele é muito pesado, parece um trombolho. este está morto, vou lá buscar, vou buscar outro, um para cada um. Sim. Não sei se estará a prover a panela. Já se desmarcar é só responder aqui à Vanessa, que ela está Vou lá apanhar outro. Está daquele lado malva e para trás e para dentro, eu vou Está Aqui fez, fez pular o pique. Pois, ou então fim da tarde. Mas depois disso, não vai. Tchau. facinho que é para não ficar aí sem Stefim. Já tá? tá? Stefim. Não vai botar eu para ficar aí sem. Poxa, que eles têm sem tudo. não ponhas lá isso no computador. Isto é feio. A outra já não gosta muito de matar isto. Você está quieto, não vai lá para fora. eu comprei aqui sem credo, muito sangue tem a gente. ele ter Deus para com doença. Já chega, ainda não estava em Tiago. Ainda está a dar com o pato, ah, Tiago, Tiago, vai Tiago. um e a outra. Ai. Ai, não pode, foge. Será que já que as não com Acho Aqui papéis para isso, para É preciso, ainda abafa, a pinha já está a começar a ver. Então o caminho está bem a ferver. O Ubuntu trouxe dois telecomandos para a minha televisão lá do quarto, mas ele não é capaz de pôr nenhum a trabalhar. Mas eu não te queria dizer até que ela me viesse e disse, diz ao Tiago, para estragar tudo! <laughs> e então, e então eu disse-lhe, Lorena, dormi nada toda a noite, liga-me a televisão e se desligas a televisão. Que eu pus para me levantar, levanto-me, vou à casa de banho, mas agora canto como eu disse, ah, mas é lá assim buscar, vou buscar ráfia e vou buscar vides e vou ir atar essas. Não, e a gente amanhã de manhã vamos lá os dois à vinha, um instante ou depois. E eu disse que o Tiago vinha, pode ser que ele não se demore muito que é para lá e pôr a televisão a trabalhar. Deve ir lá em cima buscar vides aos casais. Pretas que lá estão para estar ali. Ai, está uma calorça. Está frio em casa. Sim, em casa tem frio. assim. Tinha é que tocar no silêncio, ela vinha grande, cantei ela para baixo, olha, foi agora, então foi o, padre nunca veio de manhã fazer o funeral, ou o governo, se calhar veio dos três ajudá-lo. Ou depois no fim delas ter ido embora e a gente andar mais um bocado, tocar os sinais outra assim, olha, então não demorou tanto tempo para mim, só temos depois, merece, nem sei tanto tempo para mim, então não vai o funeral para, para a povo. Aliás, que as sopas agora já lá devem saber. morar aqui. Até diz que também lá com ela, mas minha feminista é tão dura. Você está gorda, como tu dizes, está assim. Está gorda, também. Foi bom, escolheu um que deu para no chão, foi para por aí. Estimulou a moça. Eu fui assim. Olha-me Deus. Pois eu disse, eu disse aquilo. Eu disse, virou para as mulheres agora têm sido só homens. Temos que ser Olha que eu também estou sempre a ver. Bem, mas olha, paciência é vida, é o que temos mais certo. Você vê Andrei de Corros vai, vai lá e enche a barriga e vinha-se embora. Ah, é? Ela estava é. lá? E ia só quando ela apetecia. Ah, é? Então, é. Para, assim, para, é, então, para estar em casa diz tentar a fazer comer para o homem. Elas já não sabem, mas é que aquelas é querem ah, todas. Então tentar em casa só a fazer comer. Anda tudo muito esquisito. Disseram-me assim, que ela tinha dito. É, Emília, anda tudo muito esquisito. Eu tenho que fazer comer à noite, tenho que fazer ao domingo à, madrugada. Eu tenho que fazer ao domingo às vezes para toda a semana. E de ontem à noite fiz uma bolona de sopa e o almoço para hoje. E logo tenho que fazer o almoço para amanhã. Hum. Ai, está tudo muito fidalgo, Tiago. Pois, então, então, estas então, aqui... Não não, algum Não, Tiago, matou os paus. Mas ter filho outra vez os pitos, que a pardaleira. Não está a conhecer, está. Está. Está já fez 22 ou 21? 22. Eu não parecia que eram 22. Não sei com quem é, é que eu estive a falar. faço 25 de casada em março. 25? Vou fazer de É verdade. Já fazes quê? 25? Sim. Eu, é com caralho. Em março. Não estava a bocado a dizer que também queria fazer uma festa. Ah, estava a fazer uma nem, nem, nem isso me passou pela cabeça. E eu, ontem era para dizer ao pai, fizemos onde? 20 47 anos de casados. Ah, eu falei nisso e... Daqui a 3 anos também já Era aniversário que fazia anos agora. Foi sexta-feira da semana passada. Estás danado para filmares a tua avó, velha toda... Filma a Mimi. Não filmes a Mimi, então estou mais fascinada a Mimi. Eu andava com a mata a ver se lá... Ah, mas eu tenho a carrinha, põe no carro. própria para atar essas aí à porta aqui abaixo. Dias de ar, eu li o livro já não cheirava e para a vinha só. Vamos ver. Quieto. Faça já que vieram as galinhas desde que a gente É que se a tua na não arranja, não compra esta peça, não acolhemos este gato morto. <laughs> Né, não, não. Ah! Jesus Cristo. Coitada, esta mecanica. Assim. a gente na estrada quando apanha um acidente há de ser pouco sangue ali as burras. Já nem gosto de matar este gato. Antes de pijar água, mas está ali terra, que está tão preta, deixa eu falar. Adeus, adeus, adeus. para o Jaime, para o Tiago. Tadinha é da minha laranjeira, aquelas laranjas todas. E ficou tudo queimado, com aquela camada de neve veio outra vez, credo. tudo para dentro de casa. Sabes quem morreu, Rosa? Eu não, foi uma mulher, foi uma mulher que ouviu o sino. Uma mulher que era a mãe do Calhavaca e <laughs> aquele rapaz foi buscar o Calhavaca e foi arzar a, filha, a mulher do branco. Morreu a mulher do branco? Emília disse para agora aqui. A Isso me é com isso agora tudo. Ah, olha a mulherzita, coitada. É uma gaita? Tá mal. está, está. Tem um borrador quente? Quando ainda faz que era só homens, agora se vira né? mulheres. Agora com a está no meu chão, vão por aí, se por aí. Vamos ah. ensinar. Né? para última